У нас тут залишки збитого російського гелікоптера Мі-8. Ось залишки. Бачите, отак. Один сепар. Вон там іще два тіла. Так, а це все, що лишилось від їхнього гелікоптера. Ще залишки одного. Ще о, тут е, да, боєкомплект ще їхній лишився. Зараз подивимось, який він. О, чудово. 是。